Escuché a alguien. Escuché a mi amor. Escuché a mi amor, bien venir. Puta, el weón de morón, Hey guys. Hola ah, muchachos, es viernes la noche. Mi proceso para grabar el vlog al principio era salir, grabar, y después editar de tal forma que hubiera una, historia. Normalmente como que la primera parte salgo y no tengo idea de nada lo que iba a pasar y como que a la mitad, como que a la mitad la historia se revela y es como, ok, voy a hablar de esto, lo voy a abordar de esta forma, pero hoy día no tengo idea de qué se va a tratar este vlog. Ah, al menos el miércoles fui a Radio Motivos. Cosita más linda. Guachito, mírate. estamos haciendo streaming, haciendo Facebook Live, estamos tratando de innovar con nuevos medios, es complicado, eh, a veces no resulta las cosas, pero lo estamos dando. Y el jueves me junté con Roch donde hablamos algo muy, muy, muy entrete, que cada uno tiene que hacerse cargo de su propio testimonio, de su propia historia, porque nadie más la va a contar por ti. que mira, que mira qué lindo eso, mira. ¿Cosa que, vamos ahí, mira. <laughs> la voy a sensual. dentro de este testimonio del cual me estoy haciendo cargo con este blog, han pasado cosas, pero no logro encontrar el hilo que conecte todos estos micromomentos. Pero bueno, la necesidad de entregar el testimonio y tal vez la generación de ideas van a ser historias que voy a contar más adelante. Por ahora voy a dejar este blog hasta acá. Disculpenlo ah, disculpen lo poco. Igual de repente he tirado vlogs que yo encontrado super fome y ustedes lo encuentran súper bacán, entonces no sé esto. Ahora voy a buscar a la Monse, porque está en un evento. Capaz que nos tomamos una chela. Y, veamos qué pasa. Ay, alfombra roja. Pero baja por la alfombra roja, <laughs> yeah, qué bonito. Te amo.